yeah, yeah. un que tiene la cara, y no tiene la oreja izquierda. vea que trae yo. Hay que traer.